अच्छा। तो- बहुत ही नहीं बिना कर यार ठीक है थे इधर तो, तो अच्छा था इधर हाँ सही सही है तू लफ कर कुछ ना ला दांगे क्योंकि आप लोग बड़ा रखते हैं ना थोड़ा आप लोग बैंड करके लगाते हैं ना हाँ बैंड अच्छा रहेगा कल कुछ चेंज करेगा आ, हाँ, क्या अच्छा रहता है हम लोग का क्या है फिक्स रहता है हाँ अच्छा तो मोटा केबल रहता है तो हम लोग ज़्यादा उसको करते भी नहीं हम्म। थोड़ा ये तो मैं भी तुझे थोड़ा दबा दे भाई दबा दो पूरा प्रेशर प्रेशर पंप है जैकेट आया हाँ ये रात में लगी कितने Мертич. Ага.